Kung gagawin nyo ng 4 set, 5 set, mas maganda yun, mas mabisa. Ibig sabihin, magbe-burn yung abs natin or magwo-work yung core natin at saka magde-develop din yung muscle natin at the same time. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, bibigyan ko kayo ng mga exercises para lang sa core or para lang sa abs. Itong mga exercises na to, mabisa to guys kung meron kayong partner. Ginawa ko tong exercise na to kasama yung partner ko. Hindi ibig sabihin na partner na girlfriend nyo or boyfriend nyo. Okay? Pwede na rin na gym partner. ba? Diba? So yung mga exercise na to, mabisa to para lang sa core. Kung gagawin nyo to, kailangan dire-diretso sasabihin ko sa inyo yung mga exercise na to at saka itong mga exercise na to. Anim na exercises lang to. Okay? Pwede nyo itong gawin sa gym at saka pwede nyo itong gawin sa bahay nyo or sa park. Basta may kailangan lang kayong equipment. Yung equipment na yun, sasabihin ko mamaya habang ginagawa ko yung mga exercises. Okay? So, kailangan mapanood nyo itong video kasi mula ngayon hanggang matapos para ilaman nyo yung mga exercises at saka yung equipment na gagamitin nyo para dito. At saka magbibigay din ako ng additional information para magkaroon tayo ng magandang abs.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 Yung mga bagong uploaded na video ko. Kung mamiss nyo man yung video ko, kailangan nyo lang i-click yung notification button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng video, ay eh, mananotified pa rin kayo.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 Okay? So, pisa na po natin itong video. Itong video to, tandaan nyo guys, maganda to, mabisa to kung meron kayong partner. Hindi ibig sabihin sa girlfriend, sa boyfriend, kahit sinong partner na gagawin nyo to, maganda to kasi para to sa abs. Okay? Or para to sa core. So, habang nagkasalita ako ngayon dito, makikita nyo ako o kami ng partner ko dito sa baba sa small square. Yan, dito ako ngayon nagsasalita na ginagawa tong mga exercises. So itong ah, exercise na to, tandaan nyo, anim na exercises lang to. Sasabihin ko muna kung ilang set at saka ilang repetition ang gagawin dito para hindi kayo malito, okay? Unang exercise hanggang huling exercise, ang kailangan dito at least 3 sets, ayan na, minimum, ah, minimum lang 3 sets at saka 15 repetition, okay? Kung gagawin nyo yung mga side by side katulad ng Russian twist, meron yon kailangan gagawin nyo 15 sa left or 15 sa kaliwa at saka 15 sa kanan. So make it 30 reps or 30 counts. Okay? Tandaan nyo yan ha, kasi importante yon So, kung gagawin nyo yung isang single, isang single, kung gagawin nyo yung single exercise, so 15 repetition, okay lang, hindi na kailangan gawin yung 30. Pero, tandaan nyo to ha, tatlong set, minimum yan ha, guys, minimum. So, yung ginawa namin ng partner ko dito, isang set lang para sa inyo, pero after nun, gumawa, gumawa. So, pero after nitong set na to, ginawa pa namin yung dalawang set pa. Okay? So, ginawa namin 3 sets minimum. Pero, kung gusto nyong gawin ng more than 3 sets, okay lang. The more, the better. Okay? Tandaan nyo yan ha. Kung gagawin nyo ng 4 set, 5 set, mas maganda yun, mas mabisa. Ibig sabihin, magbe-burn yung abs natin or mag-work yung core natin at saka magde-develop din yung muscle natin sa core at saka sa abs at the same time. Okay? Ayun yung number one tip ko dito. So, pangalawang tip ko dito, yung kailangan nyo, kailangan nyo dito ng medicine ball. Hindi ko alam kung alam yung medicine ball. Ayun yung ginamit namin dito para sa abs, yung bola na magaang. Okay? Kung wala man kayong, <clears throat> excuse me, kung wala man kayong medicine ball, pwede na rin yung basketball na bola or volleyball na bola or yung soccer or football na bola. Basta meron kayong hawak na kahit anong bola para ma-engage. Okay? Tandaan nyo ha, yung engage, hindi yung engage na magpapakasal. Okay? Hindi papakasal yung abs nyo or yung core nyo. Yung engage, ibig sabihin para ma-work yung abs natin at saka yung core natin at the same time. Okay? Kailangan naka-isolate siya. So, ibig sabihin ng engage, kailangan nag-work siya. Okay? Tandaan nyo yun. Kung meron kayong hawak na bola bola or kahit ano, ibig sabihin naka-engage siya at saka naka-stable siya. So ibig sabihin, nag-work siya, hindi mo ginagamit yung kahit anong part ng body mo kung hindi yung core lang or yung abs lang natin. Okay? Kasi importante yon yung engagement. Okay? Hindi yung engagement na magpapakasala. Okay? Tandaan nyo yan. <clears throat> Excuse me. So, Ayun yung pangalawang tip ko dito o yung pangalawang equipment na kailangan nyo dito. Pangatlong tip ko dito, magbibigay naman ako ng mga tip ng mga pagkain na kailangan yung kainin para gusto nyo magkaroon ng magandang abs, eh kailangan itong mga pagkain na to, kakainin nyo to. Kasi importante yun, hindi ibig sabihin na gagawin nyo lang tong exercise na to, tapos kakain na lang kayo ng kung ano-ano. Hindi nyo makikita yung result or hindi lalabas yung abs nyo. Okay, tandaan nyo kasi yung pagkain, ayun yung number one key. Ayan, natandaan nyo, number one key para magkaroon tayo ng abs or para bumaba yung body fat natin sa katawan. Okay? Number one, yung nutrition. Tandaan nyo yan. Kahit anong mangyari, kahit gawin nyo tong exercise na to o yung mga set na to, kahit gawin nyo to ng 10 beses araw-araw o sabihin nyo pang 20 times araw-araw. Kahit gawin nyo pa yan, kung yung pagkain nyo naman eh, hindi tama, eh wala rin mangyayari. Kumbaga, nag-waste lang kayo ng time. Okay? So, kailangan, yung pagkain, kailangan tama. Okay? Hindi ko sinabing kumain lang kayo ng kung ano-ano. Number one na pagkain dito, guys, kailangan yung calorie nyo ano ba yung calorie? Yung calorie or calories, okay, tandaan nyo to, ayo, ah. ito yung kinakain natin sa buong pagkain natin, okay? Kasi yung calories, meron yung carbohydrates, meron yung protein, meron yung fat. Yung tatlong yon kung kinakain nyo yun, so kailangan i-minimize yung pagkain nyo, okay? Sabihin natin kung kumakain kayo ng tatlong beses sa isang araw, yun yung main meal nyo. So, yung may kanin, may ulam, tatlong beses yun ha. Pero, meron ka pang snack, okay? Meron kang snack sa hapon, meron kang snack after mo kumain ng breakfast, tapos meron ka pang midnight snack. So, hindi lang tatlo yun. So, ibig sabihin, in-add mo pa yung mga snack mo. Ibig sabihin, anim na yun, di ba? So, kailangan i-cut yung mga yun. Especially yung main meals natin. Okay? Tandaan nyo yun. Kung gusto nyo mag-lose ng body fat, gusto nyo magkaroon ng abs, kailangan tama yung kinakain natin. Okay? Kailangan natin magkaroon magkaroon. Kailangan natin gawin yung calorie deficit. Kung di nyo alam yung calorie deficit, explain ko lang dito sa saglit, yung calorie deficit ay yun yung pagkain ng mas mababa sa para ma-burn yung body fat natin. Okay, yan ha. Nadaan nyo na. Kung naiintindihan nyo, comment kayo sa baba. Yan. Para maganda naman yung ibig ko sabihin. I-explain ko yung tama, di ba? So, yun yung ibig sabihin para mag-lose yung body fat natin, para mag-lose tayo ng weight, para lumabas yung abs natin. So, yung mga pagkain na kailangan yung kainin, eto guys ha, magbibigay lang ako ng sample at saka basic, okay? Konti lang para meron kayong idea. Ito yung mga pagkain, una, number one. Una, number one, ito na naman eh. <laughs> Yung una, kailangan yung protein, okay? Nabi ko na to dati sa dati kong video, sinabi ko na kailangan nakain tayo ng tamang protein. Yung tamang protein, ito yung kailangan 1 gram ng protein per pound ng body weight natin, okay? For example, body weight ko, 100 pound. Ang kailangan kainin kong protein every day ay 100 grams. Tandaan nyo yan ha. Importante yun guys eh kasi yung protein ayun yung nagbibigay ng muscle or ayun yung nagbibigay ng energy. Kumbaga siya yung gasolina ng muscle natin. Isipin mo lang yung muscle natin, sasakyan yun. Okay, kung walang gasolina yung sasakyan natin, syempre hindi gagana yun, di ba? Hindi tatakbo yun. Ganun din yung muscle natin. Kung hindi tayo kakain ng enough protein, ibig sabihin hindi yun mag-work at saka hindi tayo makaka-gain ng lean muscle mass. Okay, tandaan nyo yan ha. Kaya yung protein, importante yun. Kailangan kakain tayo ng enough protein. Tapos, yung carbohydrates naman, ito naman yung rice. Number one example yun, magandang example sa carbohydrates. Okay, pero yung carbohydrates, makikita nyo rin sa potatas patatas. Patatas at saka sa bread at saka sa pasta, yun yung mga carbohydrates. Okay? Kasi maraming klase yung carbohydrates. Meron yung slow digest carbohydrate at saka yung fast digest carbohydrates. Okay? Saka ako na-explain yun kasi kung explain ko pa yun, nahabang-haba tong video. So, explain ko lang dito sa so magbigay lang ako ng example para sa carbohydrates para maintindihan nyo, okay? Kung kakain man tayo ng carbohydrates, kailangan minimize lang natin yung carbohydrates. Kung kakain tayo, example ng rice, kailangan kakain lang tayo ng rice ng at least 1 cup a day. Okay, kung kaya natin ma-minimize yun, 1 cup ng rice every day, mas maganda. Tapos yung the rest, kailangan natin isang substitute na lang ng vegetables o yung gulay at saka prutas. Okay? Kasi yung mga yung mababa yun sa calories. Kung kakain lang tayo ng 1 cup, so kung i-estimate ko yung calories ng 1 cup ng rice, siguro nasa mga 100 to 250 calories lang yon So kung iyon nakakain natin plus yung mga vegetables, saka yung protein, eh ang total nun siguro kung kung kakain lang tayo sa isang meal ng ganun, eh mga 400 to 500 calories lang makakain natin. Okay? So, mababa lang yon So, kailangan natin yung calorie o yung calories mababa. Ayan, okay? So, kailangan natin yon So, kaya yung last tip ko dito, guys, kailangan yung fat. Okay? Yung fat natin, kailangan yung ililes natin. Paano ba makalalaman yung fat or ano ba yung fat? Ito yung fat, yung fat intake. Ito naman yung mga makakain sa mga mamantikang pagkain. Okay, yung sa mga magpiprito tayong pagkain, maraming saturated fat yon Okay, kasi yung fat, nalidivide yon sa mga iba't ibang klase. Ito bibigyan ko kayo ng example, saturated fat, monosaturated fat, polysaturated fat at saka trans fat at saka kasama nyo na rin yung cholesterol. Okay? So, ayun yung mga example na pagkain na kailangan nyo kainin guys. Ah, ito yung mga tip ko. Okay? Kung gusto nyo magkaroon ng body fat na mababa at saka magkaroon ng abs or lumabas yung abs nyo, kailangan kumain tayo ng tama. So, yun ang may advice ko para sa ngayon. Okay? Pero mag-a-advise pa rin ako sa susunod kong video. So, ang kailangan nyo gawin, alam nyo na, subscribe kayo dito sa YouTube channel natin, okay? Para magkaroon pa kayo ng idea or matulungan ko pa kayo para bumaba yung body fat natin. Hindi lang yon para matulungan ko pa rin kayo na ma-achieve nyo rin yung fitness body goal nyo din ng natural. Okay? Walang halong gamot or kahit ano. Basta stay tuned lang kayo sa YouTube channel natin. So, ito po muna yung video ko ngayon. Sana po nakatulong po itong video ko sa inyo kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko para po sa lahat itong magkaroon ng abs o hindi lang sa mga gusto magkaroon ng abs para na rin sa lahat ng gustong mag-lose ng weight or bumaba yung body fat nila sa katawan.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 Or every Friday, pumunta lang kayo sa YouTube channel natin every Friday para every Friday, yan, bilis ko talaga magsalita eh. Every Friday para makita nyo yung bago kong video kung ma-miss nyo man yung every Friday, i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba nitong video o yung bell button guys. Importante yun eh. Minsan hindi yung kiniklik yun eh. Basta i-click nyo lang yun para ma-notify kayo every Friday na mayroon akong video. Okay? Kasi yung mga video ko minsan meron akong premiere video. Yung premiere video na yun kung meron kayong naka, kung naka-notify kayo sa video to, bibigyan ko kayo ng email or magpapadala ako ng notification sa inyo before nung palabas ng video ko. Okay? Like 3 hours to 4 hours o minsan 5 hours before, minsan 30 minutes before mag-i-email na ako sa inyo, okay? Para sa premiere ng video natin, bagong video. Every Friday yan na, yung premiere the day before, so Thursday siya minsan. At saka para makita nyo rin ako every week. <laughs> Diba? So ito yung muna yung video ko ngayon guys. Thank you for watching. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? I'm out for today. Peace!